皆さんこんにちはゆかチャンネルのゆかです今日はなんでカメラをつけたかっていうと実は私が待ちに待っていたリップスティックが届いたんです実はねインスタでふと途中途中で出てくる広告みたいなのあるじゃないですかそれをこう見ていてでなんかすごい良そうなリップだなって思って入ってそのアカウントを見てたんですけど なんとなくなんか私に似てるのかなっていうなんかもちろん目とか全然違うけどでもなんかすごい私っぽいって思う雰囲気の女性が多分オーナーさんなのかなモデルさんなのかなモデルをしてるリップスティックの ブランドだったんですけど私は初めて聞いたブランドでもしかしたらもう有名なのかもしれないんですけどですごいなんか発色とかも良さそうでちょっと気になるなと思ってその中のまあ私がつけてみたいなって思った2色を一応買ってみましたなので今日これをアンボクシングしてみようと思います結構前にこのブランドを見た初めて発見した時に 同じ色をね買おうと思ったんですけどその時にあのソールドアウトで買えなくってで久しぶりにそのこうサイトで見てみた時に多分再入荷したのかなそれであの在庫がありそうだったので買ってみましたお私2個買ったと思ったら3 <laughs> 個買ってました3つの色のレビューっていうのをしていきたいと思いますはいそしたらまず一応色味的にはこんな感じで買ってみたんですけど 最初に結構ねデイリー使いできそうであとはこうチークとかにも使えそうな色味だったので購入してみたんですけどこういう風にちょっとマットな質感のケースになっててこういうお色なんですけども。で次の色はというと今のがヌメロっていいのかな 9っていうものでこちらのものは April っていうお色ですこういうショッキングピンクみたいなすごいビビッドなお色を選んでみたんですけど塗ってみますねこういう色ですすごいはっきりしたこうこれだけで多分肌の色パッて明るくなりそうなそういうビビッドなお色ですなので結構はっきりした色なのでこれを塗る時は多分こうあんまりアイメイクとかせずに シンプルにリップ中心のシンプルなメイクにした方が似合うかなっていう感じですで最後に買ってみたのは Bloody Bumped っていう b u m ってものなんですけどこれはもう本当にザ・レッドリップって感じ本当にどのシチュエーションにも合うレッドリップを買ってみましたこれはね多分こう色です 今ちょっと私がつけてるのに近いのが2番目のやつかなって思うんですけど、はい、なので、まあ、どれも私が好きそうな色を結局選んでしまったんですけどこれを唇で発色していこうかなと思いますそれでははいそれではヌメロ9の最初のもの一番薄い色を唇に塗っていこうと思います かマットすぎず何かといってこうすごいベタベタな質感でもなくてなんか不思議こうちょっとクリーミーだけどでも仕上がりはマットみたいななんか不思議な質感ですでこれはなんかチークに塗ってもいいってことだったので塗ってみようかな <laughs> で本当は多分スポンジとかで塗った方がいいのかとは思いますが塗ってみます 感じのちょっとナチュラルなナチュラルなこう仕上がりのチークになりますでこのこの内側にィーバンをのせても可愛いと思うのね内側だけに結構自然にグラデーションになる感じ じがしますなのでこんな感じでやるとちょっとさっきえっ唇薄すぎてなんか具合悪い人みたいなイメージになりかねるのを防げるかなって思いますなのでこういう風にグラデーションでヌメロ9とブラディボンを重ねて塗ってもいいと思いますそしたらまずはエイプリルの色をのせてみますねエイプリルの色を塗っていこうと思います すごいあのね発色がめちゃめちゃいいテキスチャーがなんかなんていうのかなすごいクリーミーだけどマットっぽいのでつきやすいし取りにくいみたいなはいエイプリルはこんな感じですなのでっていうかすごい私は好きですビビッとだけどえそれ顔に浮いてるよみたいなビビッと感ではなくて もう本当にちょうどいいこのリップを主張したくてこのリップをポイントにメイクをしたい時とかこのリップに合わせてファッションを決めたい時っていうのはすごいポイントとして使いやすいあのピンクのリップになると思いますそしたら最後はさっきのブラディボンを単独で唇に塗ってみますねはいそれではブラディボンを塗っていこうと思いますこれは本当に無難な 赤リップのお色かなと思いますはいこんな感じのこれもすごい肌の色をこう白くなんていうのか明るく見せてくれる効果があると思いますなのでなんだろうちょっとピンクじゃないけど赤に合わせたファッションした時とかあと本当にかり今日は赤リップをポイントにメイクをしようっていう日とかあとは まあちょっとそんなにアイメイクやんなかったなでもなんか具合悪く見えるから夜出かけるのになんかリップでポイント足したいなって時とかにすごい使えると思います。はいそんな感じの今回はこれね何て読むんだろう、えー、このブランドの名前はバイネフバイネフっていうものであのティントティントっていうかね他のタイプのリップもあるんですけど私は一応この、えーと、とソフトリップスライドっていうタイプの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 それでは次の動画で会いましょうバイバーイミトテックバイバイアンニョン